Waswahili husema mke wa mtu ni sumu, lakini wengine wakasema mume wa mtu ni maziwa, na hiyo si tu katika misemo ya mahusiano, hata katika masuala ya afya ni jambo ambalo limekuwa likifanyika. Baadhi ya watu wamekuwa wakiamini, na si tu kwa kusikia, wengine wamekuwa wakifanya kabisa, kwamba inapotokea umegundua ndugu yako ama wewe mwenyewe umekunywa ama umejipaka kitu chenye sumu, njia mojawapo ya kuondoa sumu hiyo mwilini ni kutumia maziwa, haijalishi ni maziwa fresh ama ni maziwa mgando. Lakini je, sayansi inathibitisha inamaanisha nini katika matumizi ya maziwa kama njia mojawapo ya kuondoa sumu mwilini? Dkt. Ayubu Msalilo, kwanza tuanze kwa kutufahamisha tunapozungumzia sumu ni nini hasa? Sumu ni kitu chochote kile ambacho kinaweza kuua seli za mwili au kuziumiza kutokana na reaction yake ya kikemikali, yaani kutokana na matokeo yake ya kile kitu kuweza kuchanganyika kikemikali. Mfano, mtu anaweza akala uyoga ambao una sumu ndani yake. Ule uyoga utakapoingia ndani ya tumbo la yule mtu utatoa kemikali ambazo zina sumu. Zile kemikali zenye sumu zitasababisha kuanza kuua seli za kwenye kuta za tumbo, na hivyo kuweza kusababisha mtu yule kutapika au kuweza kuharibu mfumo wa tumbo kufanya kazi vizuri. Hapo tunasema kwamba mtu amepata sumu. Mfano mwingine, mtu anaweza kawa amemeza dawa, mfano panado hizi za kawaida, lakini akawa amemeza kwa kiwango kikubwa, ile dawa itakwenda kufanya kazi ambayo haikustahili na kwenda kuumiza seli za ini ambazo huwa zinatumika kuivunjavunja hiyo dawa ikiwa mwilini seli za ini zikiumia, ile dawa imegeuka kuwa sumu. Kwa hiyo hiyo ndio maana fupi au maana rahisi ya kusema sumu ni nini, na pengine sumu inaingiaje kwenye mwili wa binadamu. Sumu zinaweza zikaingilia kupitia kitu chochote kile katika mwili wako. Mfano, zinaweza zikaingilia kupitia mdomoni, kwenye ngozi, kwenye mishipa ya damu, kwa mfano dawa inavyoingia. Zinaweza zikaingilia kupitia kwenye macho, kwenye pua na kadhalika. Na sumu mara nyingi ikishakuwa imeingia tunasema kwamba mtu anapata dalili ambazo mara nyingi huwa ni kutapika kuharibika, inaweza kuwa ni kuharisha, kuishiwa nguvu, kupoteza fahamu, kushindwa kupumua vizuri, lakini kuna wengine wanaweza wakajikuta kwamba wanatoka na povu kutokana na aina ya sumu ambayo mtu ametumia, ama maumivu makali ya tumbo na kadhalika. Kwa hivyo itategemeana na aina ya sumu ambayo mtu amekunywa, ndio anaweza kupata dalili kama hizo. Sasa mtu anapobaini kwamba tayari ametumia kitu chenye sumu ndani ya mwili wake, anatakiwa afanye nini ili asidhurike na sumu hiyo? Sumu inapotokea ikitokea mtu amemwingia mwilini, kwa mfano labda ni sumu ya kunywa au labda mdudu amemgonga mwenye sumu, kitu anachotakiwa kukifanya ni kwamba cha kwanza anatakiwa awaye hospitali mapema na ahakikishe kwamba anamkimbiza yule mgonjwa hospitali. Kama atakumbuka aina ya sumu au hajui, cha msingi amkimbize hospitali, kwa sababu hospitalini tuna dawa ambazo huwa zinafanya kazi dhidi ya hizo sumu, tunaita antidote, ambazo hizi zenyewe ni vidhibiti sumu na husaidia mtu anapokuwa amepata changamoto. Angalizo hapa ni kwamba usi mtapishe. Kuna watu huwa wanajitahidi kutaka kumtapisha yule mtu ile sumu iweze kutoka, lakini kumtapisha mtu kunaweza kuleta madhara zaidi, kwa sababu vile vitu ambavyo vilikuwa ndani ya tumbo vinaweza vikaingia kwenye mfumo wa hewa na mtu actually akapaliwa na ule mchanganyiko wa yale mabaki ambayo yanatoka kutoka kwenye tumbo na ukamsababisha mtu kifo kwa sababu ya kukosa kupumua kwa sababu ya kutaka kumtapisha. Tuje sasa kwenye hii dhana ambayo baadhi ya watu wanaamini matumizi ya maziwa, haijalishi ni maziwa fresh ama maziwa mgando, ni njia mojawapo ya kutoa kutoa sumu mwilini. Ni kweli maziwa yana uwezo wa kutoa sumu inapoingia katika mwili wa binadamu? Maziwa kama yalivyo, ile ni protini, haina uwezo wowote ule wa kutoa sumu mwilini kwa mtu, na mapokeo haya yalitokea zamani, ambako watu walikuwa, mtu akinywa sumu kwa haraka walikuwa wanamnywesha maziwa, alafu akishamnywesha maziwa wanamtapisha yule mtu, wakiamini ya kwamba kwa sababu maziwa huwa yanaganda ndani ya tumbo, na yakiganda ndani ya tumbo huwa yanaizunguka yana ile sumu, na baadaye mtu ataitapika ile sumu yako. Sasa maziwa haya ambayo yenyewe ni kweli yanaganda ndani ya mwili hayana uwezo wa kunyonya sumu nyingi sana, na hayana uwezo wa kuzuia mtu asipatwe na changamoto ya ile sumu. Kwa hivyo inapotokea mtu yote amekunywa kitu ambacho kina sumu, asinyweshwe maziwa. Cha msingi ni kwamba akimbizwe hospitalini mara moja, ili kusudi aweze kupata vidhibiti sumu au antidoti na kuweza kumsaidia. Kwa hivyo maziwa hayamsaidii mtu yoyote kupata unafuu dhidi ya sumu. Inawezekana bado ukawa na maswali mengi kuhusiana na sumu, lakini pia matumizi ya maziwa kama njia mbadala ya kuondoa sumu mwilini. Sehemu ya pili tutakuja kufahamisha hasa ni madhara gani ambayo mtu anayapata pale sumu inapoingia mwilini, lakini tutaangalia pia takwimu za watu ambao wanafariki dunia kila mwaka kutokana na sumu. Lakini si hayo tu, wewe pia ni sehemu ya kipindi chetu, tunakukaribisha kutoa maoni, kuuliza swali, kutoa comments, ushauri na mambo mengine kama hayo kupitia chaneli yetu ya Daktari Kiganjani YouTube, tunafahamika hivyo, lakini Instagram, Facebook Facebook pamoja na TikTok. Tunafahamika kwa jina la Daktari underscore Kiganjani. anatoria Gare na dr ibu Msalima tunasema Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako.